だって言うんなら大丈夫ですよねクリリン甲羅の中にいるあいつも大丈夫だって言ってぞだから心配すんな大丈夫だだよな大丈夫だよな <laughs> 悟空の中にいるお前 結構いいやつなんだなうんお前とはいい友達になれそうだだが <laughs> なぜ16号は今回の事件に関わっているんだ本当にあの16号はレッドリボン軍のやり方には反発するんじゃないかそうなんだよ16号は悪いやつじゃなかったのにな実は私最初に16号に会った時それは別の16号だって言われたの だからあの16号は設計図か何かをもとに作り直された16号じゃないかしらでもよあいつ目と別人っちゅうわけでもなさそうだったぞそこなのよね作り直されてはいるけれど元の16号の記憶もあるって真相は分からんが今はレッドリボン軍の基地を目指すくらいしか当てはないよなああそうだな ぞほらあそこご飯だはあよかった気を失ってるだけみたいだ当たり前だお前とは出来が違うそんなこと言うなよサイヤ人が頑丈すぎるんだからさあいつらしつけえなそう 奴の注意は俺が引くお前はこのえっと悟空ならご飯を連れて瞬間移動したご飯がブルマに預けてきたあれ結構どうかしたんか気のせいだちょっとそれよりまずは Ha ha ha ha! やっつしブルマさんのところへ戻ろうぜあそろそろご飯も目覚ましてるだろうしなあ父さんそれにピッコロさんもよう子は体なんともねえみてえだなソン息子のことをもう少し心配できんのか 悪いけんどご飯はそんな弱くねえからさそれに最近はおめえがご飯の修行してやってんじゃねえかまあなだがまだ本調子とは言えんブルマさんから事情も聞きました僕も一緒に戦いますおおご飯が一緒に戦ってくれるなら頼もしいぜ <laughs> ちにリンクして一緒に戦ってくれてる方あなたをこんなことに巻き込んでしまってすいません 国のクローンもいるのかこれじゃ自分自身との戦いだなけどこのクローンいつ頃の僕の細胞を使って作られたんだろう老海王神様に力を引き出してもらった直後の僕だったら勝てるか微妙だなできれば Z ソードを引き抜く前であってほしいそれか この前フリーザが来た時で聞いて答えてくれる雰囲気もないかここで一人で考えていても仕方ない相手の実力は戦って見定めるとしよう気を抜いてやられちゃわないように注意しないとな。 今のおめならこれくらいできるはずだすんねえぞステかこりゃ りどもこのはして